Ciao Nandina Com'è andato il primo giorno di primavera? Abbiamo ruminato? Ha bevuto l'acqua, mangiato il fieno? Ha leccato il sale? Brava cucciola, allora mo rumina un po', dai Arruttato! Bella!